तो वो आ गया तो अब इसको खा के बताते कैसा टेस्ट है ऑब्वियसली टेस्ट तो बहुत तीखा है और पता नहीं कितना दिन तक अपने आप को होल्ड कर पाएंगे बिना पानी बा कुछ भी खाए फिर हम ट्राई करेंगे सबसे ज़्यादा होल्ड करने का अगर नहीं हो पाए तो हम अपना ब्रेक करेंगे मतलब तब पानी वानी पी लेंगे तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं ये एक पैकेट है जो चिप्स का एक चिप्स है इसके अंदर उसको तो हम लोग कट करते हैं एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा इसको हम लोग कट करते हैं सीधर से बहुत तीखा है कैरी द चिप्स सामने तो कैमरा को चिप्स को दिखना है ये देखो चिप्स बहुत भयानक लग रहा देखने में टेस्ट करके बताते कैसा है एडजस्ट करो पता नहीं खोल कर पाएगा नहीं अरे ये लास्ट पीस है ってる के रखते हैं ये बहुत है हैं दिया ना चल हुआ डर लग रहा देख के देख सकते क्या हुआ पाँच मिनट हो गया पूरा टोटल छः मिनट एकदम हाँ, हाँ। पूरा एकदम टेन ट्वेंटी मिनट होल्ड कितना मिनट बिना वीडियो कट कर गया जैसे कि हम बोले थे सॉरी बुला गया बुला दिया जैसे कि हम बोले थे बहुत ही खा है असर निगम लिखा हुआ है hashtag last chip challenge सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा सबसे लॉन्ग लास्टिंग आप देखते कितना कर सकते हैं तीखा लग रहा है एकदम ही सब जल रहा है पेट भी जल रहा है बहुत जल रहा है कुछ मत कर काट भी मत कर ऐसी मत कर वीडियो चल रहा था रुला दिया रे हम नहीं खाएंगे तो खाना जैसे कि हम बोले थे कुछ नहीं खाएंगे वीडियो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ गया होगा थोड़ा भाई को कुछ बोल रहा था तो उसके जवाब देते देते हुए रेट वीडियो एकदम निकाल कट करेंगे सब जगह हो वीडियो करते कुछ भी लेता होगा हम इसमें एकदम कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग से लास्ट जैसे वो वीडियो की पूरा हम अभी तक बोले हम अभी तक कुछ नहीं खाए ना एक ग्लास पानी तक नहीं पिए ऐसे मिल्क शेक बना के रखे फ्रिज में और अभी नहीं हम होल्ड करेंगे कितना देर तक रख सकते हैं आपको Thank you. तू तो खाएगा नहीं हम नहीं खाएंगे कर लगा भूत आ गया तब हमको डर लग हम तो खाएंगे जैसे कि भूत मेरे लेकिन हमको भूत डर गया कैसे या तो सारे भूत नहीं हाय क्या मिला है अरे तो खाएगा नहीं यस यस मैं देखते हैं कितना कर सकते हैं जल का एकदम भयानक वाला है समंदर में इस एकदम चल रहा एकदम कंट्रोल करके रखे है आज पता चलेगा कितना पोटेंशियल मेरा है एकदम रुला दिया एकदम इतना ज़्यादा था ना ऐसे भी हम बोले थे वीडियो में कि हम मंगा के ट्राई करेंगे आज वो वीडियो कल आज हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉरी मंगाने में लेट हो गया थोड़ा एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था तो प्रैक्टिकल चला था प्रैक्टिकल में बिजी थे तो फिर वीडियो बना नहीं सके अभी प्रैक्टिकल सब खत्म हो गया था मुझे अभी टाइम में बना लेते वीडियो और अभी डेली वीडियोस भी नहीं डाल सके इसके लिए क्योंकि प्रैक्टिकल चला था अभी प्रैक्टिकल एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो गया और टर्म वन का रिजल्ट भी आ गया स्कूल में तो उसको भी देखने के लिए जाना है हम तो किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे चीज़ ट्राई करने का बहुत स्टार्टिंग में तो ठीक रहेगा टेस्ट लगेगा स्वादिष्ट है मगर फिर उड़ा देगा आप देख ही सकते मेरा हाल क्या हुआ लास्ट तक अभी भी एकदम जल रहा है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अब ऐसा तो लग रहा है नाक से धुआं निकल रहा है मुँह से आग निकल रहा है ऐसा एकदम चल रहा है अब देख सकते मेरा हाल कैसा हुआ आँख लाल हो गया होगा तो हुआ ऐसा मेरा आँख कैमरा मैंने देखा हम खा कितना मिनट हुआ बाबू ग्यारह बारह होने वाला है बारह मिनट होने वाला है अभी बोले पूरा एक घंटा तो एक घंटा चलेगा हम कंट्रोल करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा नहीं कि वीडियो में कुछ लूप कर दिया कट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो चिप्स चैलेंज हो सकता है बताइएगा कमेंट्स में कि लास्ट एक पर्सन कितना देर तक बिना कुछ ड्रिंक किए कुछ बिना कुछ खाए हुए इस चीज को होल्ड किया हुआ है अगर किसी को पता है तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा और हम देखते कितना कर सकते हैं अभी तो बारह मिनट हुआ है बट हमको लग रहा है कि हम कर सकते हैं एकदम जुगाड़ लेके रखना पड़ेगा तेरा तो तेरा तो सब देख सकते हैं पैकेट बाद कुछ नहीं कंप्लीट सारा कर दिया मसाला लगा हुआ करने का रिस्क नहीं लेंगे ऐसे इसका मसाला थोड़ा सा डस्ट जैसा है और उसको एकदम ट्राई नहीं करेंगे ट्राई करना हुआ था लगा देगा ऐसे भी यहाँ पर लिखा हुआ था short term rule of speech mouth on fire सही मेरा फायर आ गया एकदम आ गया सिंपल रीजन फ्रॉम टीयर्स आंसू आ एक्सट्रीम पता नहीं क्या लिखा अपना अंग्रेजी बहुत वीक है छोड़ो देखना कि नहीं है इतना बोल सकते बहुत ज़्यादा दिखा था बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल था मेरा वर्ड्स भी स्लिप होता होगा एकदम स्पीचलेस जैसा कि जब अब बोर रहे सोच रहे बहुत वीडियोज में सकता बहुत तो बोल भी नहीं पा रहा पर हम इतना होल्ड कर सकते देख सकते कितना करते हैं वीडियो चल रहे तो भाई हम्म, वीडियो सर एकदम अच्छे अच्छा करेंगे वन एक वन क्लिप पोस्ट करेंगे सब ट्रिम करता है वीडियोस को हम एकदम नहीं करना चाहते ठीक है मेरा दो भाई है दोनों को रखे कैमरा दो साइड अगर अनकंट्रोल हो जाते तो सब लेके आता बट ऐसा नहीं है अभी हम कंट्रोल में है मगर अनकंट्रोल हो सकते हैं पता नहीं क्यों कब दिखा फिर fifteen minute I'll be here time? One hour. Hmm? One hour. I can hold it. Hmm? देखा ना भाई कैसा हुआ था मेरा हाल एक तू भी एक पैकेट मंगाना वीडियो बनाना फिर बताना कैसा लगता है ठीक है भाई मेरा तो वीडियो चैनल है मैं से ज्यादा खाया खप खप तो पूरा पाँच ग्राम के खाए दो टुकड़ा हुआ था पूरा दोनों खाए हाल खराब हो गया देखा ना घर जाके ही अब एक घंटा बैठ के क्या करेगा कुछ तो करना होगा ना टाइम पास तो अब एक घंटा वेस्ट कर लेगा बोर्ड भी है तो हमको लगता है कुछ पढ़ लेते हैं आएगा आएगा वीडियो में क्या है लेकिन टाइम वेस्ट करना भी अच्छा बात नहीं है मेरे हिसाब से बैग दो तो बस वही बुक दो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अब एक घंटा रहेगा इस रूम में तो ऑब्वियसली पढ़ लेना चाहिए कुछ तो टाइम वेस्ट करना भी अच्छा बात नहीं है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कोई ठीक कहता है time is money money but it not time जो भी है पता नहीं क्या बोल रहे हैं ना आप इग्नोर कीजिएगा मेरे बात को अभी तीखा लग रहा है इसलिए जो तो निकल सकता मुझे उसके लिए सॉरी पढ़ लेते अभी खाते अभी टाइम तो है मेरे पास और कुछ दिखता भी नहीं है आँख से तो कहाँ से पढ़ेगा यार तो लिटरली अभी सबसे भी आँख नहीं पूछ सकते जलन है यहाँ पर पूरा जल रहा है एकदम पेट में लग रहा है एकदम फटाका फूट रहा है इस टाइप का बट हमने बोला है सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा सब मीन्स होल्ड करेगा और आप सबको दिखाएगा भी ये मेरा चैलेंज है और हम अपना चैलेंज पूरा कंप्लीट करते हैं ऐसे भी हम जो बोल देते हैं वो हम करके छोड़ते हैं एनी हाउ बैक से पेन दो है एकदम अनकंट्रोल एकदम गर्मी लग रहा फिर एकदम छलन हो रहा है इसलिए हम कंजी खोल दिए कंट्रोल का बाहर है वीडियो में एकदम एडिट नहीं करेगा बहुत दिन करता हुआ मिडिल वीडियो एडिट मतलब बता रहे हम एकदम नहीं करेगा लास्ट तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए हम होल्ड करके दिखाएंगे वन आवर अगर होल्ड हो गया तो हम टू आवर के लिए जाएगा आँख में ना चला जाए योगा चिप्स इसका ध्यान रखिएगा इसका डस्ट वस्ट बहुत खराब होता है आँख में चला गया ना जितना मेरा हाल खराब कर दिया स्टार्टिंग में अभी बहुत जल रहा है अपने आपको कंट्रोल रखे अब मन तो मेरा रोने का हाल हो जाएगा बट फिर भी अपने कंट्रोल बहुत किया बेचारे दोनों भाई को भी हम रख लिए रूम में फंसा के फंसा चक्कर में पंखा भी ऑफ है क्या बोले विश्वास नहीं पंखा ऑफ देख सकते एकदम नहीं मैं बाल देखिए उड़ रहा थोड़ा सा नहीं उड़ रहा तो दिख भी नहीं रहा बोले अपना वाला पैकेट मत फाड़ दो मेरा अगर वीडियो बनाएगा तेरा वीडियो बनाएगा ठीक है तो हम कौन है तेरा भाई नहीं है ओ आज प्रूफ कर दिया तू अपना भाई नहीं है ना इसलिए बोलता है ना मेरा भाई मत खाने जाते अच्छा अच्छा देख रहा मतलब अपना भाई ने मतलब कुछ भी अनाप शनाप बग दे रहा है खाए हम है नशा इसको चढ़ गया अरे बहुत खराब नशा नशा मतलब नशा भी उतर जाएगा वीडियो बंद हो गया यार टाइमिंग क्या रहेगा फ्लैश ऑफ हो गया इसलिए बस खत्म हो गया प्लस का ऑप्शन नहीं यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है चलो वीडियो आ रहा ना वीडियो कट नहीं हुआ है स्टॉप नहीं हुआ है कंटिन्यू होने दो कंटिन्यू ठीक है वीडियो एकदम मत कट कर श्योर तो वीडियो नहीं कट हुआ है कितना टाइम हो रहा है 22 बाईस minute 30 second 22 minute 30 second continue होने दो वीडियो को एकदम नहीं कट करेगा वीडियो हम सोच रहे आधा घंटा होने वाला हां तो होने दे अपना कैपेसिटी बहुत पोटेंशियल है यार <laughs> कर लेगा होल्ड यार इससे अच्छा अच्छा तीखा चीज़ खा के बैठा है हाँ, अगर और, और कोई इससे भी ज़्यादा तीखा चीज़ें ना तो आप हमको कमेंट में बोलिए हम वो खा के दिखाएंगे कोई होल्ड नहीं कर सकते वो भी हम होल्ड करके दिखाएंगे जब इसको कर सकते वर्ल्ड का सबसे तीखे बोलिए सबसे स्पेसिस्ट चीज़ बोलिए जो भी बोलिए उसको अगर होल्ड करने का पोटेंशियल है ना तो हम कुछ भी होल्ड कर सकते हैं ये मेरा चैनल अगर कुछ ऐसा है आप लोग पास तो आप जरूर कमेंट में बोलिए हम उसको मंगाएंगे बट उसको टाइम लगेगा थोड़ा मंगाने में हो सकता है अपना जब भी हम फ्री होगा उसको मंगाएंगे हम आप लोग के सामने खाएंगे और सबसे ज़्यादा उसको भी होल्ड करने का रिकॉर्ड बनाएंगे बाप फिर से जल्दी स्टार्ट हो रहा है गर्म हो गया क्या देख तो आगे पीछे से देखा पीछे से हाँ पीछे से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यस कैमरा के प्लस एक फ्लैश उसको देख तो कैमरा का फ्लैश इस साइड से हाँ इस साइड से टच करके देखो फ्लैश को गर्म है वो इसलिए ऑफ हो गया ऑटो ऑफ हो गया छोड़ दे कट नहीं करना अपने आपको वीडियो रहने दे uh पच्चीस मिनट अभी आधा घंटा करना घंटा तो नहीं एक घंटा बाद एक घंटा बाद तो दो घंटा घंटा तो घंटा अरे अभी बोलेगा सकते अभी इतना अंदर में कंट्रोल कर लिया है में देखा था पागल हो बहुत बहुत आया बात करना बैठना तकलीफ हो रहा बैठने में को तो रोना है घर जाके अभी ऐसी मित्र रोए तो देखा ना मुंह हाल खराब हो गया था ये भाई पंखा उनका बहुत गर्मी लग रहा आवाज आना है बाहर को उतना देर होल्ड नहीं करता पंखा में चैलेंज तो बोल करने का ना कि पंखा का बोल करने का तो पंखा भी बंद करके बैठे थे क्या बोले जब तो वॉज ना है पंखा का දැන් ඒ සිසිනේ නැතර වැඩි මිනිස්සු අර අපේ කතාව වෙලා හතේ සුදාරයි उसका वही कैसे होल्ड कर लिया अपना वीडियोस को होल्ड नहीं कर पाया ठीक है सबका अलग अलग टेस्ट बर्ड होता है थोड़ा किसी का ज़्यादा पोटेंशियल होता है टेस्ट बर्ड ये मेरा लॉजिक है ठीक है इस पर लिखा हुआ नहीं किताब किताब में रहा ऐसा कुछ पर ऐसा मेरा मानना है कि सब पर्सन का या सब पीपल का डिफरेंट होता है कंट्रोल करने का कैपेसिटी का वो भी तो बोल सकता है आप अपने हिसाब से से प्रैंक वीडियो शूट करेगा और हमको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा टू हंड्रेड वीडियो बना रही है एक तो मंगाएगा और एक वीडियो बनाएंगे तो पैकेट में बनाएगा और ये वीडियो बनाएगा तो मम्मी को इसको पैकेट में डाल देंगे फिर पता भी नहीं चलेगा खाने के बाद खा लेंगे उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं उससे पहले तो करने का तो हमको पता चल जाएगा और हिडन कैमरा से कैमरे हम छिपा कर रिकॉर्ड करना है बट एक वीडियो बनाएंगे पहले इसको हम खुद देख लेते हैं हम कितना पहुँचेगा लेकिन बीस मिनट तक तीखा लगा अंदर से चौबीस रहा लग रहा ठीक देखते हैं क्या बोलेगा मदद कर दिया अंदर चिपा जानना चाह रहे किसी का कोई सोचते रहे इतना दिखा रहा है ठीक वीडियो लंबा हो रहा है वहाँ पर भी जा सकता है वहाँ पर भी जा सकता है तो मेरा मानना है आप वीडियो को वेस्ट करके देख सकते हैं ठीक है अब उतना टाइम अभी नहीं बोला आप अपना वेस्ट कीजिए स्टार्टिंग में जो मेरा हाल खराब हुआ मुझे लगा मेरा खराब हो सकता है लेकिन मुझे आपको मेरा कंडीशन पता है अभी मेरे को एकदम ओके है एकदम नॉर्मल फील हो रहा है तो मतलब ठीक है मतलब खा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मुझे अगर तो आपको थोड़ा सा तीखा खाना वोट कर सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं बट ऐसा हम किसी रिकमेंड नहीं करेगा खास करके दस साल का नीचे का कोई बच्चा नहीं मरता है आपको बोला पंद्रह साल का नीचे वाला नहीं खाना चाहिए वो लोग मतलब इतना सेंसिटिव होगा अगर टेस्ट पर कि वो लोग हमें रोक पड़ेगा आई थिंक वो लोग सब मतलब कॉन्शियस हो सकता है जिसमें हम एकदम रिकमेंड नहीं करेंगे मैं खाती था बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल के बाहर था थर्टी वन थर्टी मात्र आधा घंटा हुआ अपना तो एक घंटा का रिकॉर्ड बना रहा है लास्ट वीडियो में कितना देखा और किया टेन फिफ्टी दस पंद्रह मिनट बोल ना बोल कमेंट कमेंट हाँ। में बताइएगा लास्ट कितना कोई रिकॉर्ड कर सका है तो सबसे लास्ट अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी टाइम हो रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट में लीजिएगा हाँ इतना देर किया रखा है और अभी आपको लग रहा है कि एक पैकेट खा के जितना होल्ड करने जाए तो हमको दो पैकेट खा करना चाहिए तो वो भी अगर आप बोलिए अगर हम उसका वीडियो बना देंगे कमेंट में बताना होगा थर्टी टू चिपका हुआ है फ्लैश ऑप्शन नहीं फ्लैश इधर से चेक करना ठंडा हुआ गर्म हल्का ठंडा हुआ हल्का सा चलो तू वीडियो चला रहा है कितने क्यों रहता हां मेरा फेस पे क्लिक कर दोगा फोकस होता हम्म एक वीडियो कटने वाली करो तो फिर तेरे को पीटा बता दो मेरे को सब सोचेगा कि पानी वाली पी लिया बोलने का 33 हो गया मानता है ना पोटेंशियल अपने में क्या नहीं खाएगा देखा करो कितना हाल खराब हो गया ला दिया बोल देखिएगा कितना मीठ हुआ नहीं नहीं देखना तू बोल देना समझ गया थर्टी फाइव अभी और पच्चीस मिनट एक घंटा तो करेगा करेगा हम पता है सोल्यूशन बता एक घंटा काम दो घंटा भी करेगा मैं दो घंटा वीडियो नहीं बना सकता अगर अगर दो घंटा कंटिन्यू वीडियो फोन भी करना हो जाएगा दूसरा फोन से बनाना पड़ेगा 36. 36 what? खराब जा रहा है मतलब डाइजेस्ट हो गया कल तो मतलब अगर ये लॉजिक है तो कंपनी अगर वो वीडियो देखे ना बाई चांस कम है बोले इसको और टीका बनाना चाहिए कि इंसान का कम से कम दस मिनट में हाल खराब हो जाए मेरा हुआ था वैसे मेरा हुआ था बट मेरा फायदा का पोटेंशियल पर इतना सब चीज़ की हम होल्ड कर सकें होल्ड किए भी आप सब देख ही सकते हैं पूरे माथा भी ना चल रहा क्या बोल रहा हूँ में सब जगह पूरा फूड पैक लगा वाट लगा दिया क्या बोला क्या क्या बताया फुल जोर से उसका बोल मंगाना खाना क्या बोला खाएंगे का शौक है वीडियो चलने पड़े ऑब्वियसली वीडियो तो बनाना मेरा तो चैनल के मत करना नहीं नहीं नहीं सोच रहे तो हम हाँ, करेंगे दो तो चीज का अच्छा सबसे बड़ा वीडियो जाएगा मेरे चैनल में मतलब नाम आवर आप तो बहुत पोटेंशियल है आप तो कर लेगा आज चीज मारा इसमें जो थोड़ा थोड़ा मसाला लगा हुआ है ना आप सब देख सकते हो दिखाई दे रहा भाई हाँ मसाला लगा हुआ है उसको भी टेस्ट करके देखते कैसा रहा अरे बहुत थोड़ा सा टेस्ट हो गया है नहीं नहीं थोड़ा सा ये मतलब बहुत पार्टिकल्स लाइक एकदम एटम का कितना पार्टिकल माइक्रो लेवल उस तरह का एकदम थैंक यू मिनट्स एक घंटा में बाद बीस मिनट है होने दो होने दो कहीं अपने को हिलना नहीं है चैलेंज लिया चैलेंज तो कंप्लीट करेगा मिनट का हम लोग हो जाएगा वीडियो ये पूरा मेरा चैनल का तो मस्त घुमाना वाला वीडियो हो जाएगा लेकिन आप सब कुछ प्लीज वायरल कर दीजिए हो तो वायरल कर देना हो सके तो आप हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाकी आप सबके हाथ में है अब इतना तो कहने का जरूरत नहीं सब्सक्राइब भी कर देना ऑब्वियसली इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग वीडियोस बनाने के लिए ऑब्वियसली तो इतना कुछ अपने आप में क्या बोलते हैं टेस्ट कर रहे हो बॉडी का हेल्थ का सर्विस भी टेस्ट नहीं करना चाहिए स्पेशलिस्ट चीज मेरा लॉजिक से और लौकी पुरानी खाएगा थोड़ा सा एकदम डस्ट था एकदम पैट का डस्ट होता है पैट का दागा उसको थोड़ा फिट किया अब वो भी तीखा लगा और ज़्यादा चौबीस घंटे चैनल बोलिए वो भी कर देगा पर चौबीस घंटा वीडियो होगा बता दे रहे हो सकता वीडियो कट भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा बट हम कर सकते हैं एग्जाम के बाद हम करेंगे चौबीस घंटा वाला इस वीडियो में हम जितना कुछ बोले हैं ये करेंगे वो करेंगे जितना कुछ भी बोले हम सब कुछ करेंगे थोड़ा सा टाइम डिले होगा आइडल में करना है के बाद तो सेवन मई को स्टार्ट है और सेवन मई को खत्म है इन फेस कहाँ है जून को शायद सेवन मई को स्टार्ट है और सेवन जून को खत्म है हाँ आई थिंक सेवन जून को खत्म मतलब पूरा थर्टी डेज के बाद उसका बाल हम सारा वीडियो जैसे बोले ना सबका बनाएंगे ठीक है सीटी निकाल रहा है एकदम इतना मतलब लिटरली कितना है मगर क्या बोले सोचे बुक खोले तो पढ़ लेते मगर वो भी नहीं हो रहा माइंड एकदम ड्राइवर हो रहा तो है हाँ अब अब सब दो सौ रुपये का चिप्स खाने का मन लग रहा है मेरा ये दो सौ रुपये चिप्स खाई है मतलब इक्को एकदम तीखा लग नहीं रहा अभी और अभी तो हम बहुत देर में बोलते कर सकते आपको फील होता होगा वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग का हाल एकदम बेहाल हो जाएगा बीस इसका भी हो रहा है सब तो कंटिन्यू पेन कर रहा था जल रहा है मत छू भाई अभी अभी तो आँख मत लेना उसको गलती से छू दिया है अभी हाथ एकदम आँख का पास एकदम मत लेके जाना है तो मेरे से बहुत बुरा हाल होगा आँख पास हाँ सही बता रहे आँख का पास एकदम मत लेके जाना हाँ, जलेगा हाथ आँख सुना भाई और तो जो आँख तक वाले सो बना बोलो तू मत करना अच्छा अभी आपसे कोई सोचते होगा कि हम लोग बड़ा मुश्किल बात कर रहे हैं पर दोनों वीडियो में पीछे है तो इसलिए आपको दिखता नहीं होगा आई थिंक वॉइस मिला होगा आपको यहाँ पर लिखा वर्ल्ड का सिर्फ एक परसेंट इंसान मतलब इसको वोट कर सकता है आई थिंक उसे एक परसेंट नाम याद है उड़ जाएगा हवा से हाँ ठीक होगा पैकेट बंद कर देते रेस्ट होगा ना थोड़ा सा ठीक होगा कितना वाट है 44 सीवर का टाइम चल रहा ठीक से राहुल तेरा क्या लग है मुझे पटा वो बाहर चल जाएगा बिरयानी खाने चल जाएगा अरे सही में दोस्तों सर बिरयानी अरे बिरयानी से यार एक शॉप गए थे हम सोचे तो उस शॉप का वीडियोस बनाएं बट हमको बिरयानी रिलेटेड तो अच्छा नहीं लगा अच्छा लगता है जरूर वीडियो बनाते अब जो चीज़ हमको अच्छा लगा होगा तब मेरा जो व्यूज़ जो व्यूअर्स है मतलब जो देखता है इस वीडियो को जो सब्सक्राइब किया है ऐसे तो सब्सक्राइबर बहुत कम है पर जितना भी है नियर बाई मेरा होम टाउन नहीं बोल सकते हैं ज़्यादा मेरा लोकल्स ही है ये लोकल्स को हम मतलब बताया कि क्या वीडियो बनाते हैं लोग ज़्यादातर मेरा वीडियो देखता है अब दूर दूर तो ज़्यादा गया नहीं है सभी लोग जाकर ट्राई करेगा टेस्ट अच्छा नहीं बात और मेरा वीडियो कहीं ना कहीं इंप्रेशन खराब होगा कि गलत चीज़ हम बता रहे हैं पैकेट पैकेजिंग है ना मस्त है टॉप क्लास इसमें नो डाउट इसमें hundred percent Earn your spot on Duotic, 12 of them, see inside the computer. eat at your own risk, not for the fear of heart. Not everyone will enjoy the extreme heat, चाहे मेरे खतरनाक हिट था Don't eat if you are sensitive for spicy food and allergy to a pepper, allergen to the pepper and nice sets or perhaps you know पता नहीं काली कबाब अपना अंग्रेजी बहुत वीक है हम यहाँ जो भी लिखा हुआ है हम को ट्रांसलेट करके बता देंगे ऐसे कि हम बोल नहीं पा रहे तो मेरा बहुत हाल खराब है क्या हुआ आ रहा है ना video forty seven forty seven minute हो गया फोर्टी सेवन मिनट हो गया वाह oh, हम लोग एक वन आवर करने वाला है वन आवर के बाद हम वीडियो बंद कर दें ऐसे तो हमारी पानी वाली नहीं पी हम खुद अपना खुद देखना चाहते हैं देखते कितना देर तक होल्ड कर सकते हैं आप भी समझ सकते हैं अगर हम वन आवर होल्ड कर लिया तो मेरा पोटेंशियल है असल बताया तो अभी एकदम खाने लग रहा है एकदम मस्त लग रहा है मतलब मेरा लिए एकदम खाने बाकी सब हो सकता है मेरे लिए ना किया वाला हाल है बाकी सब किया वाला हाल है ये हार्ड क्या मतलब कि सब लोग कोई नहीं कर सकता वीडियो टेढ़ा नहीं ना हो रहा देख तो नहीं ये भी नहीं आज एक घंटा इस चेयर बैठ कर टाइम स्पेंड किया घंटा कभी बैठ के नहीं सकते तुम लोग दोनों हम टाइम वेस्ट कर तुमको बोल सकते है तो हमने वीडियोस नहीं बुलाए काय तो बोला काय हाँ? तो बुलाया अभी तो बोला इसका वीडियो में नहीं तो कब जब आ गया तो था नहीं आ रहा था ऐसे क्या होता है बीस जाएगा गेट पड़ेगा मैं सारा गेट देखेगा वीडियोस में मेरा इज्जत डाउन हो रहा है ऐसे <laughs> हम अपने पूरा होम टू देगा क्या बोलो बोल पूरा ऊपर लेकर तो अंदर तक का तेरा रूम चलेगा मेरा रूम ऊपर पूरा घर का होम टू घर लिटरली थोड़ा सा बड़ा है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है रूम्स बहुत सारा है पर सब काकोटी जैसा कोई हवेली नहीं है एकदम सबका विला होता है ना ये हम लोग का गरीब विला हो सकता है ठीक है फिफ्टी मिनट्स पचास मिनट हो गया हाँ? हाँ. पचास मिनट हो गया मिनट हाँ. हो गया आप मात्र दस मिनट हमारा कंप्लीट नहीं कैसे ये वीडियो तो और टेन मिनट्स और टेन मिनट हमें करना होगा मतलब और ट्वेंटी मिनट टेन पचास मिनट हुआ ना वीडियो तो एक कब से स्टार्ट बहुत सारा होल्ड भी तो किया था दो तीन मिनट इधर सवाल आ गया इसको उधर तो आगे का खाने से oh, पहले तो बहुत गुस्सा ना उसको थोड़ा कट कर देगा hmm. खाने से पहले तो बहुत गुस्सा था तो उसको कट करेगा वन आवर टेन मिनट रहते हैं वन आवर फाइव मिनट है उसमें आराम से आ जाएगा कहाँ लगा दिखा लगा बोल कहाँ लगा तेरा कहाँ सर दिखा लग रहा बोल बोल बोल बोल नहीं लगा ना नहीं लग मंगाए दूसरा पैकेट बोलू मंगाएगा ना नेक्स्ट टाइम अब गोलू करेगा अब कौन करेगा घर से हाँ मैं सोच रहा हूँ हाँ एकदम गोलू करना तो तो मेरा चैनल पोस्ट करेगा देगा है नहीं माना सेम चलेगा हाँ ऐसे भी ब्लॉग का चैनल है कुछ भी दिखा सकते हैं अब जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप होगा उसका भी हम रिव्यू डालने वाले हैं एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद approx one one month one year six month होने वाला है उसके मेरे पास क्या इसका रिव्यू है हम वो बताएगा सबको उस वीडियो में हम पोस्ट करेंगे एग्जाम के बाद फिफ्टी तो तो थ्री मेरा हाल कैसा है हाँ, हुआ तो कोई शुरू में हाल मेरा किस तरह से पागल कर तो भूत आ गया था हाँ? सच्ची में बोलूं पति को डेंजरस हाँ एकदम पागल हो रहा है हम खुद नहीं पाता हम कैसा थे अब तो वो देखेंगे तो तभी पता चलेगा इसमें हम स्टार्टिंग में वर्ड क्या है ये काम करो कट गया कट गया वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट होगा 44 होने वाला कितना फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर होने वाला है सुना मैं तो चालीस हटा के लगा देता क्या करें टाइम तो करना ही होगा कैसे भी करके तो मेरा कुछ काम है उसको कर देता हम्म। चुप तुम्हें कुछ नहीं टेस्ट किया मैं सोचेगा उधर गया तो कुछ खाली वापस के लिए ऐसा कुछ नहीं है एरो कंट्रोल से वन कम बैठे हुए हैं क्या बोला वाईफाई क्या हुआ बंद है क्या वाईफाई आप पेस्ट है हम क्या करना पड़ेगा वो जाना करना नहीं नहीं जा रहा उसको पाले में वीडियो स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग कर दो ठीक है टाइमर देखो तो टाइमर चल रहा है रिकॉर्डिंग का हां ठीक है ठीक है जा तो टाइमर देखा आना चाहिए मुझे मौज कर सबसे ज़्यादा बैठ बैठ उधर एक टाइमर मेरा चला नहीं पता नहीं वीडियो कॉल बहुत सही लग जाते हैं हां टाइमर चल रहा है आराम से बोलो टाइमर चल रहा है और फोर थ्री मिनट्स और थ्री मिनट्स ओके देखना मुझे ठीक है ये हमको काट पे ही चला तो उसका मसाला खा नहीं करेगा ये नहीं करेगा और इसको इसको मसाला अच्छा चटाया ये बोले कि नहीं हम करने वाले मेरा पोटेंशियल देखा ना कितना था हो गया हो गया हो गया हो गया यस कितना मीटर सेकंड सेकंड ये है और मिनट चलेगा गाइस आप करना चाहिए आवर्स करता चैलेंज प्लीज गाइस वायरल कर दीजिएगा जितना हो सके इतना हाँ, मेहनत कर रहे हैं आप लोग कर लिए se lá e pela recurso. Time हुआ देखो है एकदम जाते ऑनेस्ट रिव्यू ये तीखा है बहुत ज़्यादा है आपको तीखा खाना पसंद है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए मगर अगर कहीं ना कहीं आपको तीखा बहुत ज़्यादा तीखा लगता है तो उसको ट्राई मत कीजिए मेरे को स्टार्टिंग का 45 मिनट अप्रॉक्स बहुत तीखा लग रहा था अभी हमको एकदम नहीं फील हो रहा कि अभी हम इतना सबसे दुनिया सबसे तीखा चिप्स खाए ऐसा हमको तो एकदम फील नहीं हो रहा है इसका मतलब इसका पोटेंशियल मेरे पास है होल्ड करने का एकदम बहुत अच्छा है और अभी हमको पानी पीने की जरूरत नहीं है क्या बोलो क्या तो हमको अभी पानी पीने वो मेरा भाई रहा था सब्सक्राइब करने के लिए बोलो क्या करें वो भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाए जल्द से जल्द जब मैं बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का चैलेंज और वीडियोज़ आपके सामने ला सके देखते हैं कितना आप लोग कर सकते कितना आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखता है चैनल का व्यूज़ में तो यहाँ पे हम भी हाँ इसको खास कर ट्राई कर सकते हैं अभी फर्स्ट फाइव मिनट तक हम लोग टीका लगा था उसका बाद एकदम न्यूट्रल है अभी मैं देख सकते मस्त एकदम आप आप एकदम मस्त हो गया जो मैं पागल हो रहा ठीक है मतलब ओके मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो बनाए बट मेरे कंप्लेन इस प्रोडक्ट में कि पाँच ग्राम नहीं वर्थ है दो सौ रुपये ले रहा है कंपनी को कम से कम एटलीस्ट दो चिप्स देना चाहिए इसके अंदर या दो पैकेट डाल देना चाहिए एटलीस्ट एक पैकेट खा जाए तो हम तो दो जन हम लोग खा सकें ये एक जन का भी अच्छा नहीं है पाँच ग्राम खाने से क्या मतलब है इसलिए इसका हिसाब से आपको टेन ग्राम देना चाहिए और दो पैकेट डालना चाहिए ये मेरा लॉजिक है ठीक है अगर आप लोग पसंद है तो आप लोग भी बोलते हैं मैंने बताइएगा मतलब हम सही बोले या गलत बोले अगर आप कुछ गलत बोले तो वो भी बताइएगा कमेंट में कितना कितना one hour one hour fifteen one five one hour five minute one hour five minutes ठीक है फ्रेंड्स तो ये चैलेंज हमको पेट वेट वेट हमको लगता है तो तो तो हम वीडियो में दिखा दिए कि हम कितना होल्ड कर सकें तो आप मानते हैं ना मतलब हम है मतलब खा सकते हैं मतलब एकदम स्पाइसी चिप्स से ज़्यादा होल्ड किए पूरा वन आवर वीडियो एकदम आप देख सकते हैं तो ठीक है अभी के लिए इतना ही है till then bye thank you for watching my videos